quelques-uns hors des frontières chinoises, Wuhan, épicentre de l'épidémie désormais. Sous quarantaine, 56 millions de personnes sont confinées. Reportage 7 jours BFN, Caroline Hier, Laura Zen. Des dizaines et des dizaines de tractopelles qui construisent à la hâte un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange. Un homme de 78 ans testé positif au coronavirus est mort vendredi soir en Italie annonce sur le fait que ce virus euh, euh, peut muter et se propager euh, plus facilement, mais aussi les autorités chinoises sanitaires qui essaient de se montrer rassurantes, notamment avec une communication vraiment très, très, Le ministère de la Santé a mis en place de nouvelles règles qui prévoient la à cause de cette crise s'inquiète désormais d'un allé à l'hôpital et on m'a dit que j'avais une pneumonie. Je suis tombé dans le coma. Oui, allô Oui, écoute, euh, cette histoire de coronavirus là, euh, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose, que, ça va aller beaucoup plus loin qu'on imagine. Mais qu'est-ce qu'il y a T'es en pleine panique Tu l'as vu, l'armée des douze singes, le film <sighs> Non, tu plaisantes là. Mais non, je plaisante pas. Il va se passer comme dans le film. Les films sont là. Non mais arrête, en plein délire. Euh. <laughs> Écoute, c'est aussi dangereux qu'une grippe alors. Mais non, mais c'est pour ça que c'est super important que t'en parles dans ton journal. Non mais attends, n'importe quoi, moi je peux en parler au boulot. Non écoute, t'es en plein délire, tu paniques, euh, sors un peu, je sais pas moi, euh, fais un truc. Tu crois Mais oui, tu te laisses emporter par n'importe quoi. Hein Allez, calme-toi. Ouais, t'as peut-être raison, euh, je dois emporter pour rien, hein, c'est débile. Je te laisse bosser, et bisous. Bisous Je suis désolé, on discutait, on ne vous avait pas vu, monsieur euh, Non, il, est mort. Eh on se casse. On se casse. s'arrache ouais. Et c'est une nouvelle qui vient de nous arriver, une bonne nouvelle cette fois-ci. Des scientifiques belges auraient trouvé un remède contre le coronavirus sa fabrication serait déjà en cours. Les autorités chinoises sont en contact avec l'équipe de scientifiques. Ce soir, édition spéciale coronavirus à 20h. Nous passons au sport. Scandale de tricherie au sein du top 14. Le stade toulousain aurait payé pour la plupart de ses victoires en finale. Une enquête interne à la Fédération française de rugby est en cours.